نفس الحنين في البعد والذكر الجميل مع صورتك كل يوم نفس الكلام ما اقدرش اطمن روحي ولا غمض في ليلة قبل ما افكر فيك انا لغاية منام والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات وساعات لو زاد الشوق ما ينايمنيش لا نهار ولا ليل ملكش في خيالي بديل ولا من ايامك يوم ما بيوحشني قلبك سوا يتلاقوا الدنيا انت مالتها عليا ده الحب اللي محدش داقه قرب مني شوية شوية قد ما تقدر قرب تاني الدنيا انت مالتها عليا وكأنك مخلوق علشاني حاجة بنساها وعدنا اللي احنا خدناها حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش في سكوتي في كلامي عايش في كل ايامي عليك في كل احلامي man تسيبني ولا حاجة بنساها عمر اللي احنا خدناها حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش في سكوتي في كلامي عايش في كل أيام youtuber.